kasama ko si Rockhart. Welcome to the MLBB Anniversary Fan Match between Team Reniche and Team Sumpak. Magandang araw sa iyo, Rockhart. Magandang araw and I'm so excited. Isa sa mga mga veterano at mga pinakatanyag na pangalan sa MLBB. May mga kasama pang nandito, malulupit. Nandito, no? Isa-isay natin. Nandyan si Doggy, nandyan si Nayawi, H2O, Zapnudo, Kribo, maging si Wrecker ay nandito kompleto Sabay tap, tama ka. Mr. Daniel Padilla at Yael Yuzon na Rockart pinapili kung sino ang kanilang magiging kampe. May Angela pa, parang updated na updated ang team Yael. Bigyan kita ng konting info si Yael ay batak na batak mag-ML, it rhymes. Yael with ML. Yael with ML nung 2018 pa. I, I remember a long time ago na pati yung buong banda niya, Di sinama sa ano, sa studio, no? sinama, ko at naglaro, at naglaro sila. Talagang hindi bibitaw bigla si Yael dito. Pero di ba dati dati laylagad siya? Dati Leila, oy, nagbago Updated na! na! Hindi, hindi na siya Leila. Na, ba, ko din eh. Lately, notes eh. lately pag nanonood kayo ng, mga- ng mga pro games talaga ay hindi nakikita ang e-retail. Pero sabi ni kaibigan Daniel, saglit lang kayo guys I ha. got this. I got this. rin na ngayon ni Mr. Space Cowboy. Space Cowboy. Daniel Padilla as the Iritel ang bottom lane. Nasasamahan siya ni S. God, ni Doggy, na ang katapat nila ay walang iba si Zap. No pala to. Ah, hindi pala siya jungle pakito, men. Ano ah. pala yan? Isolane. Gold Lane Pakito. Gold Lane Pakito. Tumaas ang emphasis ngayon no, sa Gold Lane. Alam naman natin na kapag nag-farm ka talaga, nagpapera ka ng nagpapera, ay makakakuha ka ng item ng mabilis. And I feel like mas madali ding mabasag yung mga tore laban sa mga long range. So yun naman ang advantage ng Irritel sa Gold Lane. Feeling ko, hindi lang dito eh. Para sa mga ibang liga, Oo. makita tayo ng mga marksman Gold Laners. At mukhang, syempre, since uh, nandito, si Ribo na manggugulo, magpi-flicker out ah, pero hinabol siya ni Yawi. Well, isa rin naman si Ribo sa mga alam nating ano talaga eh, the GOAT. The GOAT. Kung ikaw ay uh, nagpa-follow ng MLBB, but that is the first blood na ang katapat niya. Best pick actually ni Yawi Rockhart, Tama. which is the Johet. And pag nakuha ni Yawi yung Jawhead, medyo ilista mo na eh. Oo. I think isang beses pa lang sila natalo with the Jawhead Sa, specifically. Ito yung mga type ng hero na kapag nakapikit si Yawi, mai-ejector niya pa rin eh. Kaya, eh. Kahit yata pa eh. Kahit pa. Kahit ah. pa gamitin niya. Gets niya. Gets niya. Gets <laughs> niya. Maganda yung huli ni Ibo dito by the way. Si Ibo on the Kufra, huwag kayong magtaka by the way. Lahat. Lahat kayang gamitin yan. Lahat kayang gamitin Totoo yan. Lang. At And, ngayon, ngayon eto nagkakasan. Oy, ano ah, Rockhart, this is Ribo and Zapnu oh. Parang oh. nag-reunion eh, no? It's, oh no? Yung dating magkabatch at ngayon, Mr. Daniel Padilla na nasa likod, nice ejector. Daniel Padilla will get the kill. Nice assist. Wow. Magmumula dito kay Yawi. Teamwork makes the dream work para dito sa Team Daniel. Top lane naman, hold lang muna para dito Kay Team Yael naman. Uy, medyo marami nga. Chillax lang muna sila lang kay muna Sir sila. Yael. Nakita mo yun, yung bato ni, ano, ni Yawi. Hmm. Parang, ba, parang nag-serve lang sa volleyball. Gets niya eh, no? Alam naman natin, alam natin ha, nakikita natin din si Quiz Daniel pati sa mga sports games like basketball. Ngayon, nasa e-sports na siya. Naikwento niya nga sa atin na nakakalaro niya yung mga uh, tropa niya kapag after a long day of shooting, di ba? After a long day of work, And uh, syempre, talagang family friendly kung iisipin mo yung laro eh. Kasi kahit yung mga kamag-anak mo ay pwedeng-pwede mong makabanding sa MLBB. At isipin mo, Manjin, kakasimula lang daw yun mag-ML. Ulit! Ngayon, Oo. as in, ngayon lang pandemic. Ay, ngayon lang pandemic. Nung Oo. nangyari yung pandemic mismo. At, Kasi sabi ah, puro meeting tayo ngayon, puro Oo. shoot lang, tapos uwi sa bahay. Oo. The best way to spend that ay Siyempre, maglaro. Maglaro. maglaro. And na-discover yan ni Boss Daniel. With friends and family. But now we need to talk about the other team. Nandito si Yael na ang, again, ang huli nating nakita sa kanya nung 2018 pa nga ay uh -oh. Laila. Character development. Ang ganda ng character Ume, development. Ayun na, umi-MP lineup na yun, oh. Literal. Like literal na hindi ka talaga bibitaw bigla. Talaga naman. Rock Talagang talaga. Wow. Oo. Wag Oo. Okay, ayoko. Mamaya na, mamaya. Mamaya, tayo, ah. mamaya. Pag nandyan na siya. Pa, oh, siya na lang ang pakantayin natin. Siya na lang, wag na tayo. Oo, Iba siya... trabaho natin. <laughs> Kasi sabi ni Naribo, kailangan talaga wag bumitaw dahil meron tayong ultimate na gagamitin para kay L na yayakapin this time ang ang Harley ni Sh Shurwin. Si Manjin. Shurwin, si ano to? Si Wrecker. Si, Sh oh. si yan. Mm. Sa totoo lang nakatawa kasi si L, may Angela. Ayun! Ayan na nga! Bago lahat! Pumasok si Ribo dito pero may sapak na magmumula kay Zapnu. That is the kill para dito sa side ng red team. Parang ang daming nangyayari sa bottom lane, Rakat. Bakit nga ba? Tingin mo? Sa true lang kasi, aside from mas madali siyang i-gank, and mas wala silang dash tulad oh. yan, eh pag nawala nga si Togi, yaan ang mangyayari dyan. At nawala si Daniel Zapnu making plays. Alam naman natin, kung ikaw ay follower din ng MLBB, isa si Zapnu sa mga iconic... The real OG! Oo, the real OG, mga iconic players na nagpasimula ng MLBB pino, uh, uh, ano, MLBB sa ating bansa, di ba? Funny gods, di ba? Yeah. Oh. Umuuso pa yung funny talaga. Dati kasi pag nag-funny ka, pogi, pogi ka. Pogi agad. <laughs> pogi agad. Pag, pag ang bilis ng galawan mo sa funny, parang ngayon ling eh, no? Sa totoo lang. Oo, eh. Kaya eh. nga pag naban yung ling, um, and aside from that, feeling ko magkaka-picks tayo ng bagong junglers. Pero Pwede, ba yan? no? Well, Mukhang magkakaroon dito ng team fight. Holy Baptism ay kinasa. Pero nandun si Zagno na nasa likod. Yawi is down. S-God is also running for his life. Itutuloy-tuloy pa rin to na ng Team Yael. no? papasok na naman. Left jab, right jab. Habang sinibo na dito, wala nang mahuhuli pa. Ligtas si Mr. DP. Pero tuloy-tuloy, Rockart, ang trade na ginagawa ni na Wrecker ni na Team Yael. Bakit nga ba nangyayari to, pare? Trabaho lang ang ginagawa nila. I feel like sobrang busy sila paghanap kay Wrecker at pag-maintain nung lane. Oo. And uh, medyo mas mahirap nga talaga kasi ma- mas malikot naman talaga yung lineup dito nila Ghost Striker at Team ah, Yel. Ang, ang likot eh, hindi sila ma-deads kagad eh, no? Kung iisipin mo kasi kailangan pa mag-farm ni na Daniel. Pero Rockheart, bukod dito sa nangyayari sa baba na mukhang igagank na ngayon, sige, may... It's a jump! Ah, yun yung kanilang target! Nice jump at hindi mapigilan ngayon si Zapdu. Nandito ngayon si H2O for the protection. Pero nako, Zapdu! Left jab, right jab uppercut na miss ata yung mga ganitong galawan, Rockart. Yep, it's a knockout punch. And syempre, may yakap pa ni Yael. Sabi, wala ka talagang bibitiw. Hindi talaga. Hindi talaga bibitiw. Kumbaga si Yael tumambay eh. Tumambay, tumambay doon tumambay. kay Sambay. Oo. Grabe. Tumambay kay Kuya Sabro. <laughs> Eto pa yun, Kuya Rakart ha. Ah. Hindi namin trabaho yun. Pinag- <laughs> Hindi natin trabaho kumanta. Hindi natin trabaho kumanta, sorry. Ay, ayun na nga. Ayun na nga si Zap, no The left right na naman. The left right. Kailangan na ata gumalaw dito ni na Kuya Renny J. Kasi alam mo ba, Rakad, hindi natin napansin. Ano? Ang nagtapat pala sa taas ay walang iba kundi si Sumpak. At Si At si Evil Renny J. Ang tanong ko, sino ba to? Si Evil Renny J ba to? Si, or si Renny J? Si, the real real? The, re, ano yan? The Renny, the real ni J. The real ni J. The real ni J. Yeah. At ngayon, nakikipagkuhanon 3 si Renny J. What a dodge! Si Renny J. Gravy naman! Renny J. Renny Jack yung tatlo! At ngayon, it's Raking Havoc! Sinubukan ko pang i-rhyme. H2O also with the counter goal. Ang gandang outplay A-OK mula kay Renny J. Eh, <laughs> yan, nadali mo sa dulo. It rhymes. I like it. Oo. Grabe, and that's what happens with the Phobius partida. Na-nerf pa yan. Nerf, so, na-nerf <laughs> pa to. Na-nerf-nerf pa yan. May ganun palang mechanic na pwedeng ma-dodge ang Phobius yung mga ganong skill. Pa yung yakap, no? Oo. Na-dodge yung yakap. Dodgy Ready. Renny. I like it. Grabe kasi nung nagkahamunan ng pugian eh. Renny J at si Sumpak eh. Papatalo ba ako dito? Oo, eh, alam naman natin si Sumpak ano na basic-basic lang din. Kaso si Renny J, dinadaan sa mga sayawan. Speaking of sayawan, ibang galawan na pinapakita ni Zapno here in the bottom side. Nako, nahihirapan ata. Sina Kuis Daniel sa baba. The Rakan. power of the pack, man. Oo. The pack ito is real. The power of the pack. Nandito na naman si Renny J. There you go, the hitman. Ang bomba. Another dunk. Sasabog na naman ba siya? Pwede bang talunan? Yael kumapit na naman. This is Team Team Yael dominating this game, Rockhart. What do you think? Very good start actually kasi nahuli nila ang timpla dito sa laban, sa mga team fights. Lumalamang sila sa team fights. Therefore, mas nagiging madali yung mga push na ginagawa nila in all of the lanes. Plus si Zap, nakita mo naman, pag may nakita siya, pag may nagustuhan siya, Grabe. pupuntahan agad talaga. Grabe, parang kantang-kanta na ata si Kuy no eh, na gusto nang makijamming eh. Simula na ang jamming mamaya. Simula na ang jamming mamaya, sabi ni Zapno, with, eh, eh. with sponge cola, pwede. Ang Kuya lakas na Rocky. din pakito ngayon. <laughs> Oo, grabe yung pakito niya. Nakakatakot. Nahihirapan si na Doggy. Holy Baptism para kay Doggy dito. Holy Bente para kay Space Cowboy. Daniel Padilla, but Zapno. Ayan na! G- Ayan iba. na! Pero buti, buti na lang kamo nandun yung passive ni Doggy habang si Yael ay kumapit na naman kay Shurwin. Wrecker niya El. Habang nandito sila H2O. Nasa likod naman si Mr. Daniel. Pumapana-pana lang. Daniel with the kill! I tried. Sige, pwede, pwede. <laughs> pwede, Rocket. Nada nadali naman niya, in, in. Okay lang na matalo ang <laughs> Iritel sa, sa una. Oo. Parang parang sa movies lang yun. Parang pelikulang ano lang yan eh. Pelikulang parang Pinoy. Pelikulang Pinoy nung 90s kung saan yung bida magpapabugbog muna, sa, muna sa umpisa, 'di ba? Binubugbog muna sa umpisa tapos eventually Oh, siya yung mananalo. Ayan, no look oh, no look What? pa na oh. No, grabe naman. It's a side Sumaside, sumaside arrow eh. Sumasyaning sa gilid. Talo niya pa si Robin Hood, talo niya pa si Hawkeye. multiverse na multiverse. May ganun pala. Rockart, ang iniisip natin dito ay parehas pa rin tabla yung dalawang kupunan. Hindi ko ngayon mawari sino ba nakakalamang kasi... Pareho lamang. Parehas lamang eh. 28, 29,000, 28,000. Bakit kaya biglang nagkaroon ng ganitong tabla? Well, Doc Rebo ay papasok na lang mag-isa. Yun yung pagsigaw ngayon ni Daniel Padilla. Nasa likod na naman si Zapno with full stacks. Here we go. Susuntok siya but H2. Huli si Reger. Once with more. the Flinch Boys out. Nice ultimate mura kay Renny J. Renny J na naman. Pero nandun si Uwo. Uwo. Poging-pogi. Sumpak. Hinahabol ngayon si Doggy. S-God makakatakbo. Nandito naman si Zabno na hinahabol si Renny J. Nako, oh, dalawa oh, na naman. ML na ML. kayo niyan. Ang daming pinipindot. Track art. ML na ML si Kuya Zabno. Na-miss niya na. Matagal daw kasing hindi nakapagpakitang gilas ng si Kuya mm. Zap, no? Mayroon, may asim pa. Zap yan, baka naman, May di ba? asim pa pala, Rockard. And syempre, that's what happens when you have, ano, bakit nga ba nag umangat yung gold kanina Mm. nitong ah, team Daniel? Dahil madami silang na-shutdown din. Mm. Ah. Madami shutdown gold, Manjin. Mayroon kasing tinatawag na ganun eh, no? The shutdown A goal. shutdown. I know, right? So effective. And ngayon, Lord naman, ang kanilang itirahin dito. Tignan natin. Zapno na naman ang nag-initiate ng teamfight. Si H2O pumunta na sa Lord. May knock-up na magagawa. Time sa Blades para kay H2O. Dito ba? Kuha ni H2. Habang pero tinutuloy pa rin ni Zapno. Ang pag-own kay na Renny J. Double kill para kay Zap. That is a Lord para sa tatlong kills. At eto na sa Abinea L. Hello, Daniel. Nag-high lang, Mr. Rockhart. And Yawi? this time, Yawi running for his life. Nahihirapan ngayon ang team ni na Daniel. Sumpak also making place for his team, Rockheart. Okay lang naman kasi wala ding minion waves, wala silang mapupush for the meantime until dumating yung minions. Although, by that time, ayan na makapag-respond na ang team Daniel with a Lord na kasama yung mga big minions. Buti na lang kamo, may Lord din, eh, no? Pero sabi ni Yawi, kailangan natin targetin si Yael. Doon tayo nahihirapan. Actually, ang una na wala ngayon ay si Ghost Wrecker. Yael ngayon namumula. That is H2O with the double kill. Ito yung pagbawi ngayon ng side ng Team Daniel. Ayan Nakakalabasan pa ng mga sticker. Habang si Zapno at si Sumpak ay nasa gilid lang. Split type. May onting pagbangi, pagbawi at pagbangon sa koponan ng Team Daniel Dahan, this time. Dahan yan. And I think at this point, si Zapno kailangan nilang kontrolin Although hindi sila makapush dahil wala na yung Lord, Ang pwede pa rin naman silang makadali pag may napita sila. Kailangan nila magtabi-tabi, eh, no? Kung ikaw ang Team Daniel, eh. Kasi meron silang ah, Rafaela, pero mukhang laban pa rin! Laban kung laban, men! Hindi nagpapatigil, Kuya Rockart, si Zapno! Men, bakito ngayon. As in, Pakito legit nilang sa rank games, feeling ko, permaban na yan <laughs> pag dumating. Pag may next game, eto na. Kailangan, Tanggalin na yan. Kung ikaw ang team, Daniel, kailangan respetuhin mo na. Respect the Pac-Man. Re- respect the Pac-Man. And ano eh, parang si Zapno pa yung nagiging tank sa Ay, kanilang lineup eh. Kasi an- ang lakas ng pakito kasi hindi mo kailangan mag-build ng damage items. Malaka, masakit na. Eh. Oo nga, nako, pero, pero siya lang mag-isa dito. Nilalabanan ng apat. Nandun si Sherwin sa gilid. At si Space Cowboy ay makakuha ng magandang kill. There pana, you pana. go. May damage na ngayon si Mr. Daniel. Nandito pa rin si Renny J. Kasama ngayon si Doggy. Nasa likod si Yawi. Inaabot si Zapnu. Nandito na rin si Yael na wala na. Pero naiwan na lang si Yawi. Mag-Zapnu kay para kay Yawi. Bouncing ball para kay Rebo. That is sumpa nandoon. Nako, ito split! Sa kabilang side ng mapa, diversion play, Rockart! Oy, grabe yun. Ang ganda ng kuha ng Team Yael doon sa inhibitor. Pero don't forget, nakuha din ang, eh, ang, ano, ang Team DP dito. <laughs> Oh. ng Torre sa gitna. So that means the gold is real pa rin. Hindi ganun kalayo ang agwat sa gold kahit na malaki ang labang sa kills. Kaso nga lang ang problema ay basag na yung Torres sa baba. So ibig sabihin kailangan ng maging uh, maging mas maingat ng kupunan ni na Mr. DP. Ayan, it's a five-man gang. Yeah, pero ginagangster sila ni Zapno at Yaelan. Ah. Ribo mapaparang dito. Slam dunk para kay Renny J. Knock up mula kay Ribo. Renny J itutuloy pa rin yung kanyang demonic force. May heals pa rin coming out from Doggy. Nandito pa rin si Nayawi. Ginugulo nila ng todo ang team ni Nayael. Doc Ribo with the curse helmet. Nasa likod si Sumpak. Stretching para kay Ribo. This time, sino kanyang uhulihin? Wala. Hangin lang. Yawi Also, umaamban sa bubble force. Mukhang itutuloy. Ejector in. Nandito Maganda. sumpak. Napakunat ni Ribo. Patay ang 99.9% of germs. Walang tinamaan. Pero nandoon si... Oh, wow! Oh, Mr. wow! Sumpak na nasa gitna. Pinagpaparapana ni Mr. Gangster. Hindi pa kasi napitigil man, G. we going down. Daniel Padilla with a counter go, counter play. At mag-isa na lang si Zap kasama si Yael. Nako po, Rockhart. Bibi Tao ay huli ka! Apat ang nawala sa side ng Team Yael at basag ang gitna, Team Daniel Padilla. Teka, teka, Evanjin. Ito, ang puso, inaalay ni Zapno. Hindi pa kisusuko. At nako, Zapno, isa na lang. Sabi ni Renny J, tapusin na natin to. Nanggigil na si Renny habang nandoon sa taas. Tignan mo, sino yan? Si Daniel Padilla. Nakadali din ang inhibitor ng solo doon sa top. May split push na ginagawa. Meanwhile, yung base Sino oh, pwede oh, tumit- teka. May minions! May, May minions! Kailangan mag-back ng H2O. Pero mukhang mukhang hindi pa rin matatapos ang laban. Hindi pa, hindi pa. Kailangan natin huminga, Rakar, dahil mukhang bait na ng Lord ang pwede magawa dito. Tama ba? O, di ba? Walang bumibitiw bigla. Kaudol, man yun, gusto mo nang i-call kanin. Pwede eh. <laughs> Pwede talaga eh. <laughs> Feeling ko talaga. P- p- pwede talaga eh. Oh, ito na. Si H2O ngayon, ginugaw si Wrecker. Pero ma- ha, <laughs> ah, Ginug- grabe. Si Sumpak talaga, pare. Iba talaga ang ano, iba talaga asim dating, ni Sumpak ngayon. Iba talaga ang dating ni Sumpak, pero iba din ang dating ni H2O. Alam mo naman, kapag inspired ka, Rockart. Hey. At ngayon, pero sabi ni Sumpak, mas inspired ako. Double kill for Sumpak. It's still an aim ball game. Hindi pa rin natin mawari. Sino ba ang lamang, pare? Grabe, ang hirap. Kasi si Zapno right now, Malakas siya ngayon. Pero, Oo. paano pag ganito na ang laban? At itutuloy pa rin ni na H... Ah, ah, napapaligiran ka na, Zapnu, takbo habang may lupa, H2. Pwede pang lumipad si H2 dito at ayun na nga, nadamay, Nadamay pa. Nako. H2O, getting the upper hand, I think this is it, Pansit. Pwede silang makuha ng Lord dahil sa advantage na nakuha nila. Only sumpak. Si Ribo ang titira sa mapa. Kaya-kaya depensahan to ni Sompak at ni Ribo. Malaking tanong yon And I think at this point, easy Lord. For the meantime, kahit wala si Boss DP. Palag pa din. Tignan mo yung score ni H2O pare. 8, 3, and 6. Nabanggit natin kanina, dati funny yung mga pasans. Ngayon, Ling. At yon ay nasa kamay ni H2. Pogi eh. Sa oo, syempre. Sabi alam mo, na bakit lagi na lang sila yawi? Bakit, bakit lagi sila Rene J tsaka sumpak? Nandito lang ako, 836, di ba? Pogi, sir. Stats na lang, di ba? Stats don't lie eh. Stats don't lie. Stats don't lie eh. Iba talaga pag inspired. Kuya eh. Rockart and Monster Kill for H2. Uy, teka. What we see is what we say. You don't give link to H2 talaga, Rockart. Absolutely. Like kahit sa ang liga, ever since, bigyan mo ng isang malikot na heroes H2O, ayan ang mangyari. so, yeah. So, looking at the items right now, what do we have here? Ang ganda ng setup right now ng, I feel like, you know, yung items ni DP, halos item lock na din. H2O, kumpleto na. Talagang push na lang ang kulang. Isang magandang set na lang inaabangan para matapos to. And then, yan na ang Lord, Manjin, going for the GG push. Marching in the mid lane, this Lord Todo depensa na ngayon ang side ng Team Yael. Ito na yung ejector para kay Yawi. At ngayon may setup silang gagawin. Doc Hibo Polado na! Wala na magagawa pa dahil 50 seconds down. Si Shurwin mabubuhay pa lang kabili ng Winter Transion. At yun yung Tempest of Blades na meron. Si H2O but ready, Jay! Wow, wow, wow, wow, wow! Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pag-meet to shout up. Ah, napakakunat! Manjin, tumi-tiktok na, naku po! Tumi-tiktokeris! <laughs> tiktokeris, pero hindi pa sinusuko talaga ah, nitong team. Yael, gusto talaga nilang itodo todo pa rin. And looks like it's gonna be the big ah! push! At mapupunta ito sa kupunan ng Team Renny J para sa game number one after after an intense match Team Renny J what a comeback Rockheart And yun na nga, sabi nga natin kanina, parang isa lang yun sa mga pelikula ni Daniel. Sa mga may ano talaga, eh, may, may mabugbog factor talaga eh. Talaga eh. Pati yung hero niya pang ganun eh. Like kahit mabugbog yan sa una. Kumbaga, na, kahit tayo na, na, na, nalito eh. Nakatingin tayo kay na Daniel Padilla kanina. Nakatingin tayo kay na Daniel Padilla kanina. Pero ang nangyari, ang tunay na bida pala, si Rene J talaga sa top lane. Grabe no. Iba, iba din. And oh. again, si Rene J, hindi ko akalain na mag po, pop-off siya ng ganun. Oo. Diba? Nang ma 1 may gusto talaga ang patunayan. May gusto talaga, men. Biruin mo, ha. Nag, ano siya, nag-umabot sa punto na nilalahat niya lahat. Ngayon ang tanong. Nilalahat ang lahat. Na, na, na lahat na ang lahat. Ngayon ang tanong. Aabot kaya sa punto na makabawi ang Team Sumpak with Yael.